Меня зовут Филатов Андрей, я работал два года в Сирии военкором, где освещал э, то, как сирийская арабская армия ведет э, борьбу э, с э, силами оппозиции, так называемой оппозиции, который конфликт был привнесен извне, э, непосредственно американской стороной, Госдепом США. Ну и <clears throat> решил посмотреть, ну, решил поработать здесь, посмотреть, что общего и что разницу между конфликтами. Есть что-то, вот, ну, я понимаю, что ты буквально несколько дней побывал, ну, побыл у нас на биржевых, э, что-то, что особенно запомнилось? Ну, такие какие-то моменты, ну, понятно, что ты прошел достаточно много. И ну, я был, вот я был в эм, э, аэропорту э, Донецка, да, много видео пересмотрел по поводу штурма этого аэропорта, ожесточенности боев. Ну, первое, что мне бросилось, это слабость. Тут, ну, просто те люди, которые видели мои фильмы по серии, они могли видеть, как боевики искусно подходят к оборудованию э, позиций и как сирийской армии тяжело этому противостоять. Ну, выбивать их из этих позиций потом. Можно чуть конкретнее, может быть. Ну, вот у меня есть фильм там Барзе, да, там тоннели в э, 800-900 метров под землей, в которой прячутся танки, БМП, дома с огневыми точками. Ну, то есть это надо просто смотреть. В аэропорту я просто, когда пришел, я обалдел, что первый этаж вообще не укреплен. Никаких ни, ни окопов внутри здания, ни блиндажей, ничего. То есть тут... Э первый вывод у меня, который, вот, как я посмотрел на этот терминал, это то, что украинское командование в лице их офицеров либо не понимают, как фортифицировать здание для успешной обороны, либо им просто плевать на личный состав, они их туда забрасывали, так называемых киборгов, чтобы они героически там погибали, но держали этот э, терминал. Э, ну, это вот первый взгляд, и то есть э, разница между сирийской армией и украинской армией, это то, что в Сирии каждого солдата берегут. Операция, войсковая операция может быть приостановлена при гибели солдата незапланированно, То есть, ну вот он выдвинулся на позиции, например, боевики упредили и убили одного солдата. Генерал может сказать стоять и переосмыслить ситуацию, и переиграть бой, ну чтобы не нести потери. Здесь же я просто пришел в терминал, посмотрел, ну полное разгильдяйство позиции, ну, на, на третьем этаже, вот я увидел там гору пеш, песков в один ряд, ну, мешки с песком в один ряд. В Сирии, блин, по 3-4 метра мешков выкладывают землей, вот, с узким сектором обстрела, оттуда боевика выкуривать чрезвычайно сложно. Здесь же получается, что этих пацанов, которые там держались, эти киборги так называемые, причем я же посмотрел видео Спарты где там действительно пацаны говорят, мы их уважаем, они стойко боролись, да, вот, ну, как бы, там, вот один из ополченцев говорит, я их уважаю, уважаю этих мужиков, они вот до последнего боролись, пока их там уже не, при, не приплющило конкретно. Вот. Ну где, где э, офицеры украинской армии, где э, сыновья офицеров украинской армии, где фортификационные работы внутри этого терминала? Их нет. То есть э, вот это вот первое, ну такое вот, э, не, ну как, знаешь, неприятно, а вот э, вывод, который я увидел, это полное наплевательство на человеческий фактор со стороны подразделений украинских по отношению к своим солдатам. Просто. Э, в, другое, ну вот я был, получается, сейчас только с двумя отрядами, Спарта и Сомали. И мне при, приятно понравилось, то что мне понравилась Сирия, мне понравилось вот в рядах ополчения, что я увидел. Это сытые солдаты, потому что я видел, что комбат, как, как все боятся, <laughs> что будет с ними, если комбат увидит, что солдаты голодные. То есть мне это очень приятно так вот импонирует, что э, ополченцы берегут своих. Вот, э, провиант везде есть они не голодные, они укомплектованы достаточно хорошо. Учитывая, что им тяжелее, это не армия такая регулярная, да, она куется, это новая армия Новороссии, да, но проблемы роста есть. Это все, ни, ничто нельзя создать с одного дня. Все должно выковываться. И вот то, что куется, мне на самом деле в какой-то степени нравится, потому что первое, вот э, самый, первое самое главное, что у, солдат, у пацанов есть еда, у пацанов есть курево, и у пацанов есть БК. Их не бросают с лопатами, там, не знаю, на украинские птуры. Они могут противостоять им нормально. Вот. Ну, это вот первое такое впечатление. Я не знаю, как дальше будет.